para aguantar, ¿eh? Porque actor no deja ser un... Dobla banda por el lateral. Dobla banda, esto Pensaba que iba a quitar a Juan Cruz por la amarilla, pero bueno... Eh... No, sí, mira. Así que intento aguantar. Thank you. با گزارش و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعت چهار Sadece Pahalı Çesmen'e ait Kürdeli icatkar saz ve